powodu takiego, że będzie to prezentacja raczej na żywo, nie będzie to pokaz slajdów. Dlatego nie będę stał pozycji głośników, ponieważ tutaj na komputerze będę pokazywał. Zacznę od takiego może wstępu tutaj, słuchając w międzyczasie muzyki z filmu, która prowadzi nas w klimat. E, jak widać na obrazku, Kiki Booster 3 jest to tracker, program odtworzenia muzyki. Nazwa tracker pochodzi od specyficznego sposobu zapisu nut, który tu się właśnie przewija, to co się tak ładnie skroluje do góry, to jest zapis nutowy tego, co słyszymy. E, historia programu jest dość długa, ponieważ e, pierwsza wersja została napisana w 1994 roku e, przez e, braci Waldemara i Tomasza Piastów. E, to był Booster 1. Następnie pojawił się również autorstwa panów program Digi Professional 2. Następnie w roku, o ile dobrze pamiętam, 98 prawa do programu wykupiła niemiecka firma, no może nie jest najlepsze słowo, grupa e, ABC TCP która to grupa próbowała troszeczkę rozwijać ten program dalej. E, wychodziły takie wersje wnoszące drobne usprawnienia mniej więcej do roku 2001. E, następnie program, rozwój programu zamarł. E, być może dlatego, że oryginalni autorzy powiedzmy zakończyli pracę. Program był napisany w assemblerze w całości na Migę. Do 2007 roku nie działo się nic. Później firma zaczęła szukać programisty, który by pociągnął ten program dalej. No ja się zgłosiłem, zostałem zaakceptowany i w 2007 roku rozpocząłem pracę nad programem Digibuster 3, który ze względu na ten nieszczęsny assembler został napisany od zera. E, trwało to 6 lat. Planujemy premierę programu na styczeń przyszłego roku. No i zobaczymy, jak to się później potoczy. E, program oprócz tego, że działa na klasycznych Amigach, działa też na systemie Morphos oraz na systemie Amiga S4. Oczywiście na oba te systemy są to natywne wersje przedopilowane na procesor Parity Sync, a w związku z tym działają szybciej. E, program jest kompatybilny z poprzednią wersją, bo wszystkie moduły, które tutaj mam w kolekcji, które trochę jest, są to moduły e, same na wersji 2. Większość z autorów są to Polacy, część z autorów jest nawet obecna tutaj na imprezie dzisiejszej. E, Program jest całkowicie kompatybilny, tutaj dla przykładu możemy zaprezentować kilka zaciekawszych modułów, tam na przykład. Ja mogę spojrzeć. No, zaczyna, się, zaczyna się piano. E, to jest przykład e, modułu, który dość w dużym stopniu wykorzystywał możliwości tego programu. 24 ścieżki, sporo efektów. E, wersja 3 wczytuje moduły bez żadnego problemu i odtwarza zgodnie z wersją 2. Także zachowana została kompatybilność E, natomiast e, zupełnie inaczej wygląda to w środku. E, dla tych z Państwa, którzy troszeczkę Amigi używali czy używają, jak wiecie, system dźwięku Amigi, tak zwany Audio Hardware Interface, czyli w skrócie HHI, Digibooster 2 polegał na tym systemie w znacznym stopniu, przez co na przykład bardzo kłopotliwe było odtworzenie Y, moduł formatu jaki Boostera na systemach niejamigowych, na przykład na PC, powiedzmy pod Linuxem czy pod Windowsem. Y, ta wersja ma zupełnie nowy silnik dźwięk, może użyję tego wszystkiego słowa. Zupełnie jest oderwany od y, AHI. Program wszystko miksuje sam, że tak powiem. Jednym z efektów ubocznych tego programu są jego możliwości w zakresie zrzucania modułu na dysk. Przede wszystkim można używać, nazwijmy to, studyjnych częstotliwości punktowania. Przy czym te, które tam widać, to nie są jedyne możliwe, można wpisać cokolwiek. Mogę wpisać na przykład 143 712 Hz i też to zadziała. Oprócz tego mamy też tutaj możliwość zrzucenia w 24 bitach. E, to są tak zwane prawdziwe 24 bity, to nie jest tak jak czasem niektóre programy robią, że wypisują sobie tam stanie byte z zerami. E, mikser programu po prostu pracuje w 32 bitach wewnętrznie i zapisuje to dokładnie. E, jest oczywiście znana funkcja automatycznego wyliczania wzmocnienia, czyli tak zwany autobost. Jak widać pracuje sobie zupełnie niezależnie od, od e, głównego e, odtwarzacza. To jest, tam ona jak widać nie jest zbyt szybka, ale to dlatego, że ona w tle odegrała sobie cały moduł i obliczyła jego maksymalne minimalne wartości i określiła, że e, takie odbicie dźwięku można zrobić bez przesterowania. Dobrze, to był mikser. Yy, oczywiście mogłem to jeszcze puszczać tych modułów, jak widzieliście Państwo dużo, ale nie chcę, żeby się zmieniło w e, taki jakiś koncert muzyki scenowej. Yy, program ma jedną ciekawą cechę, która polega na tym, że w momencie, kiedy zostanie zatrzymany, na przykład mogę sobie krok po kroku odgrywać, prawda? Wszystkie efekty, efekty dla tych, którzy nie wiedzą, to są te przedostatnie i ostatnie kolumny cyfrowe w każdej, e, w każdej z ścieżek, to są modyfikatory brzmienia. E, I ten program w momencie, kiedy nawet pracujemy krok po kroku, to wszystkie te efekty są uwzględniane. Co więcej, jest opcja taka, że jeżeli wcisnę i przytrzymam, to automatycznie następuje synchronizowanie się do tempa. Tak samo mogę też zagrać do tyłu. E, także e, tak, to jest cecha dość unikalna wśród trackerów. E, nawet wersja Linoisa, którą miałem przyjemność ostatnio testować, jeszcze czegoś takiego nie potrafiła, chociaż słyszałem, że wersje najnowsze już to też potrafią. Co poza tym? oczywiście każdy tracker, znaczy przynajmniej większość trackerów bazuje na samplu, czyli na próbkach dźwiękowych zapisanych w pamięci. E, usunąłem tutaj w porównaniu z Digibusterem dwójką limit wielkości. E, Digibuster dwójka po wczytaniu sampla większego niż kilkadziesiąt megabajtów zaczynał się troszeczkę gubić. E, tutaj wielkość próbki jest ograniczona tylko i wyłącznie dostępną pamięcią. Wczytywałem sample po 400 megabajtów i też brałem. No to już takie 20 kilka minut jakoś z nimi. Także to jest bez problemu. Na razie jeszcze ten edytor niewiele tutaj potrafi. No można oczywiście zaznaczyć jakiś kawałek, wyciąć go, wkleić w inne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście sobie odegrać tego sampla. E, planuję, że będzie e, edytor ten oparty na systemie wtyczek. Wtedy pojawią się efekty, które można taki sample chleb Tak, konfiguracja programu jest też dosyć rozbudowana. E, mamy e, tutaj e, opcje dotyczące dźwięku, wybór trybu dźwiękowego i tak dalej. Dużo jest opcji kolorystycznych, tak żeby każdy mógł sobie wybrać, że tak powiem, to co go interesuje. Można na przykład coś takiego zrobić. zmiana skórki w locie, no taki bajerek może, ale też nie, niektórzy lubią sobie dopasować program do, do własnych gustów. Yy, jeżeli chodzi o ładowanie takich zestawień dysków, też to troszeczkę poprawiłem w stosunku do Mini Boostera dwójki, który no, dla współczesnych muzyków trackerowych posiadał ograniczenia takie dość zaskakujące, e, typu na przykład e, ignorowanie częstotliwości produkowania dźwięku zapisanej w Wave e, Formaty obsługiwane to jest wi i FF 8 SVX 16SV. Przy okazji, jeżeli mamy sampla stereo, to możemy sobie wybrać, co z nim zrobimy. Można też oczywiście wczytać sampla surowego, czyli bez formatu. w tym momencie można nawet wczytać powiedzmy jakiś kawałek programu, plik binarny, wybrać sobie kawałek y, z niego kawałek grupy dźwiękowej. Czasami dość ciekawe brzmienia z tego wychodzą. Można tak e, również e, te sample, które poddamy edycji zapisać. Wybór formatu jest podobny. Jeżeli wybieramy bez formatu, to pojawiają się dodatkowe opcje. do tego programu i coś tam na temat niego powiedzieć. Tutaj są wiadomo już e, tak charakterystyczne oscyloskopy, e, które można na przykład wyłączać i włączać ścieżki poszczególne w ten sposób. Można oczywiście puścić jedną ścieżkę solą. Akurat na mnie niewiele się dzieje, to powiedzmy jest tej więcej. E, Również w przeciwieństwie do Ligi dwójeczki program się całkowicie przystosowuje do rozdzielczości ekranu, na której pracujemy, czyli powiedzmy w Full HD można zmienić tych ścieżek 20 e, na raz widocznie jeszcze nawet więcej. I tak to mniej więcej wygląda. Tak jak powiedziałem, premiera programu będzie w styczniu. Program jest niestety komercyjny, Y, z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, ja osobiście nie jestem wydawcą tego programu, ani jego edytorem. Jestem tylko autorem kodu. Y, no cóż, mogę jeszcze powiedzieć, że w imprezie scenowej, która odbędzie się dzisiaj wieczorem, wystawiłem swój moduł y, napisany w tym właśnie programie. No, można głosować. <laughs> Żartuję oczywiście. Chociaż jak to się spodoba. Cóż, może ktoś miałby jakieś pytania na temat programu? Bo tak jak mówię, nie chcę nudzić technicznymi detalami, o których to będą obojętnie. Może w międzyczasie coś jeszcze wysłuchamy. dosyć klimatyczny. Jest też dość długi, więc w całości może go nie będę prezentował, natomiast jeszcze pokażę jeden moduł, który zademonstruje, że można też tworzyć tym programem tak zwaną muzykę w stylu chiptune, składającą się z bardzo krótkich brzmień bardzo serdecznie. E, ale też jest to dość popularne na scenie gatunek pozycji. naśladownictwo tego stylu jest celem właśnie uwagę do współpracy, że tak powiem, tego programu z nieco bardziej profesjonalną techniką dźwiękową. Są to szczegóły, na przykład takie jak wyskalowanie zarówno głównego suwaka głośności, jak i miernika poziomu w decybelach. To są prawdziwe decybele, nie jakieś tam napisane z powietrza wyliczone. Yy, no i właśnie możliwość zapisywania modułu jako pliku yy, do dalszej edycji, również co podpowiedział mi jeden z użytkowników niedawno, będzie można zapisać moduł jako wielokanałowy clickwave, czyli każda ścieżka będzie w oddzielnym kanale albo w oddzielnym pliku. I następnie można wtedy taki moduł poddać na przykład masteringowi na e, powiedzmy programie bardziej profesjonalnej klasy. E, także e, program jest napisany bardzo modułowo, ten sposób, żeby można Gaborę było rozwijać w tym kierunku, w jakim najbardziej tego będą chcieli użytkownicy. E, a ta wersja 3.0, pierwsza wersja, która się ukaże w styczniu, jest taką jakby bazą, stabilną, konkretną bazą, w której są podstawowe funkcje trackera i można już na niej śmiało zacząć pracować. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, teraz na przykład coś pokazać konkretnego, to się zapraszam. Eee, wstępnej prezentacji właśnie mojej byłoby na tyle. Także proszę pytać. Mamy różne trackery. Tracker tam y, są tracker i te inne. Mamy protrackery różne, tak? Są tracker, pro y, protracker, tak? Są tracker, jeszcze inne trackery są. No to są nasze animowe, a to też są. Są, różne no i oni też tworzą. Tak, no? coś w ten sposób. To znaczy w tej chwili jest to nie można. Znaczy ten program odtwarza tylko w tej chwili moduł DBM, czyli format natywny tego programu. Natomiast planuje przede wszystkim nadawanie formatu moduł, czyli tego najbardziej drożego. E, oraz e, jednego z najpopularniejszych modułów formatów prezentowych, formatu Aspergera, czyli Excel. Te dwa na pewno będą. E, przy czym jeszcze jest ciekawostka taka, że ten program ma raport Alexa, czyli bok języka skrótowego, można go sterować z zewnątrz i można też w tym Alexie napisać sobie samemu nawet skrypt, który załaduje dowolny utopik bardzo egzotyczny jakiś format czytać, to też sobie z tym poradzić. Można sobie na pewno wyobrazić coś, co czytuje format małego tak. Oczywiście kwestia jak matarowskie brzmienia jeszcze na naśladować są sami, ale dla chcącego jest to Znaczy nie, Horta Rexa już wszystkich widzi. Yy, pokażę listę komend tylko, nie będę już się za bardzo rozwodził. W tej chwili jest prawie 50 komend. Każda ma dokumentację. E, na razie w języku angielskim, ale też przewiduje dokumentację w języku polskim. I to już jest, to nie jest tak, że to jest dokumentacja do czegoś, co dopiero będzie. Jeszcze w tej chwili nie wszystko, co mogę zrobić myszką, mogę zrobić skryptem, ale to docelowo będzie wszystko. I będę, będę mógł napisać skrypt, który napiszę mu muzykę. Oczywiście kwestia, jak ta muzyka będzie. <laughs> Ale jakiś taki powiedzmy disco polo autoharmonizer, coś takiego klikam i już od razu brzmi Mr. Szalona jest gotowa. Czy e, Tak, w tej chwili jest kompatybilny z obie strony są kompatybilny, aczkolwiek istnieją pewne niewielkie różnice minimalne. E, tutaj no, muszę powiedzieć, że format Wikibustera był teoretycznie udokumentowany, ale nie do końca. E, męcząc program przez te 6 lat, e, odsłuchując setek modułów, nie się powiedzieć tego słowa, porównując ich z Wikibusterem dwójką, odsłuchowo, a czasem nawet nie odsłuchowo, ale też i programowo, Znalazłem kilkanaście drobnych nieścisłości w dokumentacji e, albo takich niedoróbeczek, mówiąc wprost, które powodują, że czasami jakieś drobne, minimalne różnice mogą się trafić. E, chociażby e, jest taka sprawa znany dla, dla kierowców efekt Bartamento polegający na zmianie częstotliwości, płynnej zmianie częstotliwości. Ten efekt w Wikibusterze dwójce jest szybszy, ponieważ nie jest... Mam y, y, po prostu ma jakąś tam jednostkę skoku tego dźwięku, jaka się tam akurat autorom wyszła. Natomiast y, ja postanowiłem zgrać to ze skalą muzyczną i jedna jednostka po to jest dokładnie jedna ósma hurtownia. To ma tą zaletę, że jeżeli na przykład napiszę frazę, a później stwierdzę, nie, muszę ją przedysponować, zmienić tonem w górę, to wszystkie portamenty będą trzymać. Trójka tak, ale trójka został jakiś wysoki ten chodzi i zatrzymuje się, ale wiele autorów na przykład na sumie stroiło innymi komponentami, jedynką. A jak to jest z kompatybilnością w systemie? Z kompatybilnością w systemie. No, że mam kilka programów, na przykład tego sobie uruchamiam, no i coś tam słucham, a w programach innych sobie coś tam robię. No i teraz, czy czy jeden z drugim ma jakieś problemy, czy nie ma? E, jest jeden Czy wszystko ładnie, że... Tak, ja mam tutaj coś puścić. Nie wiem co, nie wiem, nie mam nie wiem, że tutaj mam jakieś obciążające bardzo programy. E, bo przyznam się, że na taki pokaz nie byłem przygotowany. A tutaj możemy E, o, wobec które tak w Sejmie są takie ciekawe media, zaraz spróbujemy to z jest jeden problem. Mianowicie, e, jak wiadomo, booster, korzysta z AHI e, i z tego trybu tak zwanego exclusive. Czyli on tak jakby zawiera dźwięk w innym aplikacji. Jest możliwość wyjścia tego, bo AHI ma taki dostępny z kolei Nie będę się tu już rozwodził nad detalami. Czyli w tej chwili mogę na przykład otworzyć jeszcze powiedzmy jakiś film, tylko nie będę miał dźwięku w tym filmu, ale to nie jest wina dźwięku stereo jako takiego, tylko po prostu zabiera w takim noszecie. Ale nic się nie powinno zacinać. To sobie. sobie gra, znany utwór, gra, gra muzyki bardzo rozrywkowej, natomiast to sobie gra dalej. Oczywiście jakby troszeczkę podpowiadał w ustawieniach, to dźwięk z tego wspaniałego teledysku, którego na pewno wszyscy Państwo bardzo chcieli wysłuchać, e, zmiksowałby się z tym sterem. A jak z priorytetem? Priorytety. Można sobie ustawić w konfiguracji. W tej chwili jest ustawienie takie jak widać. E, sam program jest na priorytecie 0, czyli jest równo z wszystkim innym. E, E, odtwarzanie, które idzie na oddzielnym procesie, jest to jedno wyżej. I to wystarcza już, żeby ten film, który tam się cały czas odtwarza, tle, prawda? Pozdrawiam tego pana, który go śpiewa. Nie mam go tutaj z nami, niestety. E, żeby to się ze sobą nie gryzło, tam na górze e, ten taki niebieski wykresik, to jest obciążenie procesora w tej chwili. Tutaj jest tam 60% w tej chwili, czy to jest odtwarzanie tego filmu. No może nie jakieś rozgrzeczności zabijające, bo to jest 350 p czyli niewiele. Eee, bardzo wbrew pozorom, sporo czasu procesora zabiera, zabierają te oscyloskopy tutaj. One są odświeżane 50 razy na sekundę. No i odrysowanie tego 50 razy na sekundę zjada troszeczkę, to ja się byśmy zaczekali, to będzie widać, że to spadło prawie 20%. To e, w tej chwili e, pracuję na maszynie z procesorem taktowanym zegarem 1,67 MHz. E, także zapas mocy jest. Tym bardziej, że na przykład osoby, które pisały pliki boosterze i to wystawy ze słynnego efektu echo, tam ten efekt, zawsze był problem, ten efekt dość obciążał klasyczne wiki. No i często było tak, że organizatorzy demo parties nie włączali tego efektu, przez całą muzykę traciła na, że tak powiem, swojej e, i nawet można tu znaleźć ślady tego w komentarzach. Spróbujemy zareagować, jak pamiętam, który to był moduł. Chyba ten. O, właśnie tutaj proszę zobaczyć. Sam autor w e, e, nazwach instrumentów, które powszechnie są wykorzystywane do przekazywania jakichś e, komunikatów, tutaj stwierdza, żeby włączyć to, nie powiem, tutaj nie będę wytłumaczył dosłownie, gdzie ci są, to echo, bo jak się go nie włączy, to jest problem. W Illustrator 3 jest inaczej, nie da się go wyłączyć. Ono po prostu jest. Znaczy oczywiście tam, gdzie autor go zastosowała. Tu akurat chyba bardzo dobrze to słychać. właśnie rozstosować jako które to było robione przez Achemi, przez system, to ono było wspólne dla całego e, utworu. Można było tylko na poszczególnych ścieżkach je włożyć lub wyłączyć. W projekcie na każdej ścieżce był inny rekord, czyli było inne opóźnienie, inne sprzężenie, inny miks Y, jeszcze jedną taką rzeczą ciekawą, którą, którą poprawiłem trochę jest y, edytor odwiedni. Odpowiednie bardzo przydatna, przydatna rzecz przy, przy pracy nad własnymi brzmieniami. E, tutaj się to ukrywa w tej chwili. W e, tym module zapewne nie ma ich zbyt wiele, widzę, że nawet nie ma ich w ogóle, nie są tutaj. W porównaniu z tego, co było w stałym Wikibusterze, ma no jest to trochę różnic. Przede wszystkim można sobie zmienić skalę tego rysunku. Te okienka, które były w dwójce, były takie dosyć... No oprócz tego obie nie są na jednym wykresie. Ja tu mogę włączyć jeszcze obie panoramy. One są obie na jednym wykresie, przez co jeżeli robimy jakieś chytre efekty jednocześnie głośnością i panoramą stereo jest łatwiej. No i jest to trochę większe to po prostu. E, przy okazji też właśnie wykryłem, e, tutaj padło pytanie o kompatybilność formatu. E, autorzy Stera dwójeczki byli troszeczkę no, leniwi powiedzmy i E, zakres panoramy, zakres głośności tradycyjnie w każdym trackerze właściwie od ProTrackera jest od 0 do 64. Zakres panoramy, tak jak tu widać, jest e, większy. Ale ponieważ oni napisali ten sam kod do dwóch edytorów, to przy zapisie przeskalowywali ten zakres do zakresu od 0 do 64, tracąc na dokładności. Przy okazji, no ja to zrobiłem tak, że w trójce zapisuję prawdziwy zakres, a no, ponieważ w samym module jest napisana wersja programu, którego e, stworzyła, to jak ładuję moduły z dwójki, to robię skalowanie. Także to taki detal, ale po prostu widać, no, tutaj dużo pracy położyłem właśnie w kompatybilność. To no, czasami były godziny śledzenia krok po kroku, co ten digibooster wpływa, jak on odgrywa ten moduł. dlaczego się Eee, to znaczy w przypadku parlamentu, jeżeli chciałbym zrobić taką konwersję, to po prostu zabrakłoby mi zakresu. Nie e, chodzi o tempo przejścia. Jest wolniejszy sprzęt na zachodów, który wcześniej leciał. No, domyślam Trzeba by było zrobić konwersję tej wartości. tylko że jest o tyle nieprzyjemnie, że ta wartość w bigusterze dwójce zależy od tej częstotliwości miksowania. Więc były to dwie, Tak, ale nie, nie wystarczyłoby. Trójce jest tak, że jeżeli puścimy z inną częstotliwością miksowania, to apartamenty się zmienia. A w trójce nie. Ale są tylko dwie wartości przewidziane. E, Przeładowaniu w zasadzie. jeżeli już wiemy z jaką częstotliwością miksowania rozpoczynamy. Jeżeli nie wiemy, to, to się znowu zmieni. Częstotliwość miksowania czy częstotliwość duża? E, nie, szybkość portamentu zależy w dwójce od częstotliwości miksowania modułu. Tak, tak, tak wynika z analizy źródeł programu. Tutaj yy, grupa HPC, MPCP dała mi źródła, no i czasami właśnie musiałem też analizować to następne. Ja wybrałem fantastyczne ręce, nawet na projekcie pracy na pracy, czyli taki zwolony aktem na zaczęciu pan, złożyłem przez możliwość miksowania, bo to będzie też Cóż, nie będę się spierał napisałeś trochę więcej modułów niż ja. No nie, to tak się pyta, po pytam, zależy ilości dużo też. Na przykład stary starzy ludzie zapisali na ulicy, są w 40 milionów do trójki, nie warto działa inaczej, dla nowych utworów, ale nie stare, mają możliwość przekonstruowania. Znaczy cóż, ja mogę powiedzieć, że tego problemu ale troszeczkę nie doceniłem do tej pory. Yy, jak będzie trzeba, to się popracuje nad tym. Postarać się E, można to zmieniać ręcznie, z tym, że no wiadomo, jeżeli e, utwór był już gotowy i powiedzmy autor wraca do niego po latach na przykład, to zmiana tego w całym module może być troszeczkę irytująca. Myślę, że ten problem da się rozwiązać. A w tej chwili jest niestety tak, że te, szybkość tego portamenta ulega zmianie, no i to słychać. Czasami nawet to słychać w myślę przyjemny sposób, bo mam kilka motorów, których to oczywiście zbytnio nie puściłem które fałszują. Tak, tak. Za wolno i po prostu jest fałsz, bo jeszcze nie dociągnęło do tej grupy docelowej, a tu już wchodzi dostępna praca. Także są pewne różnice. Są moduły, które sprawiają więcej kłopotów, są takie, które sprawiają mniej. E, także no, takie super 100% kompatybilności nie jest. Jest kompatybilność formatu, natomiast są pewne detale, E, które to siłą rzeczy cały silnik odtwarzający jest napisany od zera, więc zawsze jakieś drobnostki się niestety znajdą. Ja będę się starał je jeszcze usunąć oczywiście w miarę możliwości. E, ale takie drobniutkie różnice czasami też właśnie z niedostatecznej dokumentacji formatu tego silnika podatku. I tak dla zwykłego użytkownika, który będzie używał, dla zwykłego użytkownika, który włączy i prędzej będzie dłubał, robił w systemie, a to jest muzyczka sobie odtwarzała i praktycznie nie zauważamy. Znaczy tak, no bo jeżeli ktoś będzie używał e, programu jako odtwarzacza, to z tym, że jak już jesteśmy przy odtwarzaniu, e, jest też program, który się nazywa Digiroller, który jest odtwarzaczem tymże. On ma ten sam engine w środku, tylko po prostu jest odtwarzaczem. Ja go tu mogę, mam go chyba zainstalowanego. I'll go in there. Co? One to niestety nawet nie jest zainstalowane, bo może już nie będę tutaj na żywcach już go w internecie ściągał. On jest dostępny na, na Linecie. Jest samym odtwarzaczem i też, co ważne dla posiadaczy klasycznych kamieni, znacznie mniej obciąża procesor, bo tutaj dużo idzie na przesuwanie tego materiału, rysowanie tych wykresów itd. Tak itd. Tak Tym bardziej, że mój do lekkich systemów na Amidze klasycznej nie należy. A Divi jest po prostu małym interfejsikiem wrzucamy do modułu też ignorant może zapisać moduł na tyle, linkowy, też mam taką możliwość. Co prawda już nie 24 bitach, tak, tak, tak niestety, ale, ale taką możliwość ma. Więc, więc do odtwarzania polecam e, Digi Rollera. Oprócz tego też e, e, postanowione to już zostało, podyskutowałem z wydawcą, że kod źródłowy procedury odtwarzającej będzie dostępny na licencji publicznej. E, będzie też e, napisany w ten sposób, że będzie się kompilował pod Windowsem i pod Linuxem na dowolnej platformie procesorowej. A z rekę? E, to znaczy, jeżeli chodzi o zastosowanie systemu Reggae tutaj, w tej chwili, ponieważ ja rozwijam na trzy platformy kontrolera, na razie nie wprowadzam na szeroką skalę rozwiązań specyficznych dla jednych będzie, ale w tej chwili na razie przed premierą już nie chcę robić bałaganu. Skupiam się na tym, żeby to wyglądało w miarę zachęcająco dla potencjalnych nabywców. Jeszcze, no cóż, to no, dziękuję za przybycie, za uwagę, za słuchanie mnie. No i za, za, zapraszamy do, jak to się mówi, do wiodących sklepów z oprogramowaniem styczniu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.